les actions de deux groupes ukrainiens de sabotage et de reconnaissance ont été arrêtées. Un dépôt de munitions de la 67e brigade mécanisée des forces armées ukrainiennes a été détruit près du village de Starissa, dans la région de Kharkiv. Au cours de la journée dans cette direction, les pertes de l'ennemi se sont élevées à 60 militaires ukrainiens, deux véhicules de combat blindés, une camionnette, ainsi qu'un radar de contre-batterie en TPQ-50 de fabrication américaine. Dans la direction Kranolimansky, des frappes d'assaut et d'aviation de l'armée, des tirs d'artillerie et des systèmes de lance-flammes lourds du groupe de troupes centres ont frappé des unités ennemies dans les zones des colonies de Novskoye. Chervonopopovka de la République populaire de Lugansk et Sorebrianka de la République populaire de Donetsk. En outre, les actions de deux groupes ukrainiens de sabotage et de reconnaissance ont été arrêtées dans la zone de la colonie de Chervon et Yadibrova en République populaire de Lugansk. Au cours de la journée, plus de 65 militaires, deux véhicules de combat d'infanterie et un obusier des 30 ont été détruits dans cette direction. Dans la direction de Donetsk, des détachements d'assaut ont libéré les trois quarts de la partie ouest de la ville d'Artmovsk au cours de la dernière journée. Les troupes aéroportées ont enchaîné les unités ukrainiennes sur les flancs et soutenu les actions des escouades d'assaut pour capturer la ville. Les frappes de l'aviation opérationnelle et tactique et de l'armée, les tirs d'artillerie du groupe de troupes sud ont touché des unités ennemies dans les zones des colonies de Bogdanovka et Nikolavka de la République populaire de Donetsk. Au total, 6 sorties ont été effectuées dans cette zone pour soutenir les détachements d'assaut par l'aviation, et 62 missions de tir ont été réalisées par l'artillerie du groupe. Au cours de la journée, jusqu'à 255 militaires et mercenaires ukrainiens, des véhicules de combat d'infanterie, 6 véhicules de combat blindés, 10 véhicules. Un véhicule de combat gradé MLRS et deux obusiers des 20 ont été détruits dans cette direction. En outre, un dépôt de munitions de la 95e brigade d'assaut aéroportée des forces armées ukrainiennes a été détruit près du village de Serebrianka dans la République populaire de Donetsk. Dans la zone de la colonie de Konstantinovka de la République populaire de Donetsk, un entrepôt de roquettes et d'armes d'artillerie du groupe ukrainien a été détruit. Dans les directions Sud-Donetsk et Zaporozhye, les tirs d'artillerie du groupe de forces Vostok ont infligé une défaite aux unités des forces armées ukrainiennes dans les zones des colonies du Gleda, Vromfka de la République populaire de Donetsk et Belogorie de la région de Zaporozhye. La zone de la colonie de Pavlovka dans la République populaire de Donetsk, les actions d'un groupe ukrainien de sabotage et de reconnaissance ont été arrêtées. Pendant la journée, les pertes de l'ennemi dans ces zones se sont élevées à 20 militaires ukrainiens, de véhicules et un obusier des 20. Dans la direction de Kherson, plus de 25 militaires ukrainiens, de véhicules et un obusier des 20 ont été détruits à la suite de dégâts causés par le feu. L'aviation opérationnelle tactique et militaire, les forces de missiles et l'artillerie du groupe de troupes des forces armées de la Fédération de Russie, au cours de la journée, ont vaincu 97 unités d'artillerie des forces armées ukrainiennes sur des positions de tir, des effectifs et du matériel, dans 136 districts. Les systèmes de défense aérienne ont intercepté 10 lance-roquettes multiples mar Uragan. En outre, 5 véhicules aériens sans pilote ukrainiens ont été détruits dans les zones des colonies de Novokranianka, Golikovo, Rubizne de la République populaire de Louhansk, Remorka de la région de Zaporozhye et Staromlinovka de la République populaire de Donetsk. Au total, depuis le début de l'opération militaire spéciale, ont été détruits 411 avions, 228 hélicoptères, 3787 véhicules aériens sans pilote, 415 systèmes de missiles antiaériens, 8787 chars et autres véhicules blindés de combat, 1092 véhicules de combat lancement multiples systèmes de roquettes, 4638 pièces d'artillerie de campagne et mortiers, ainsi que 9668 unités de véhicules militaires spéciaux.